जलागमी गदञ्जलप्रवाहपावितस्तरे घले वलम् विलम्बिताम्बुजं कुटुम्बालिकां डमट् डमट् डमन्मिलामट् नकारचण्डताण्डवं तरोतु प्रकटाः सम्भ्रमभ्रमन्मविन्दनञ्जलि तिरोलवीचिवल्लरी विराजमानमोदरद्धगद्धगद्धज्वलल्ललाटभट्टभावकै सन्तति प्रमोदमानमानसे वचित्ति गंबरे मनुमि मोदमेग्पोगस्पुनी एटावु जंब दिंग्रस्पु रथधना

किशोरचन्द्रशेखरे सन्तति प्रमोदमानमानसि काकटाक्षधोरणी निरुद्ध दर्दरा परि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमे पुगस्मि ी गगज्जलप्रवाहपावितस्तरे बलम्ब्यलम्बिताम्बुजम् कुकुम्पलिकामट्टमट् नमन्विना नकारचण्डताण्डवं करोतु

सन्तति प्रमोदमानमानसि काकटाक्षधोरणी निरुद्ध दुर्धरा क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमे पुगस्मि कडस्मरणा जलातमे गदज्जलप्रवाहपालितस्तरे घलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कुकुम् कपालिकां प्रमट् टमट्टमट्टमन्दिनालमट्टमचकारचण्डताण्डवं दरोतु

प्रवोदमानमानस्मेः रखटाँच्छ तोरणी निरुद्धतरापदी क्वचित्थि गंबरे मनुमिनो दमेको बस्तुई एटावुपो प्रविट्ष्ण अठणा अधुध्रमादम्बकों कुवद्ध्रम्प्रविप्नतिक्मतिकुस्मताथसि